калийдин перманганатын нейтралдоо эритмеси ар кандай органикалык заттарды кычкылдандырат алты пробиркага калийдин перманганатын нейтралдоо эритмеси, кислота жана жегичтер кошулбастан куюлган биринчи пробиркага циклогексан куябыз биз көргөндөй эритме жетишээрлик күрөң түскө өтүүдө бир нече убакыттан кийин күрөң түстөгү чөкмөнүн чөгүшүн байкайбыз экинчи пробиркага биринчилик спирт бир бутанол кошобуз көрүп тургандай циклогексан менен өткөн реакцияга караганда реакция жайраак өтүүдө үчүнчү пробиркага экинчилик спирт 2 пропанол кошобуз реакция тез эле жүрүп кетпегени байкалды төртүнчү пробиркага үчүнчүлүк спирт бутил спиртин кошобуз 2 метил пропанол же 3 бутанол реакция жүргөн жок бешинчи пробиркага формальдегидтин суудагы эритмесин кошобуз альдегид менен дагы тез реакция жүрбөгөнүн байкадык 6 алтынчы пробиркага биз 3 атомдуу спирт глицеринди кошобуз реакция ошол замат жүрө калбайт 10 мүнөт күтөбүз циклогексен бар биринчи пробиркада күрөң шөкмө жакшы көрүнүп турат экинчи пробиркадагы биринчилик спирт бутанол бир эритменин өңү жеңил гана өзгөрдү демек реакция такыр жүргөн жок үчүнчү пробиркада экинчилик спирт пропанол экиде өңү байкалаарлык деңгээлде өзгөрдү демек реакция жүрдү бирок өтө жай үчүнчүлүк спирт үч бутанолдо реакция жүргөн жок төртүнчү пробиркада формальдиги толугу менен калийдин перманганатын калыбына келтирди пробирканын бетинде чөкмө көрүнүп турат 5-чи пробиркада дагы глицерин калийдин перманганатын толугу менен калыбына келтирди алты пробиркада калийдин перманганаты менен күкүрт кислотасы бар эритмеге органикалык зат кошобуз биринчи пробиркага алкен циклогексен кошобуз эритме түссүздөнөт калийдин перманганаты эки марганецке чейин калыбына келет экинчи пробиркага биринчилик спирт бутанол бир кошобуз реакция ошол замат эле жүрө калбайт үчүнчү пробиркага экинчилик спирт 2 пропанол кошобуз реакция жүрсө да өтө жай жүрөт биринчилик спирттер үчүн эритменин түсү өзгөрдү төртүнчү пробиркага үчүнчүлүк спирт эки метил пропанол эки кошобуз эгерде реакция жүрсө дагы жай жүрөт бешинчи пробиркага формальдигид кошобуз органикалык бирикмелердин ичинен эң күчтүү калыбына келтиргич калийдин перманганаты ылдам эле түссүздөнөт формальдегид калийдин перманганатын калыбына келтирет эки валенттүү марганецтин тузуна жана марганецтин оксидине чейин марганецтин оксиди бир аз гана пайда болот 6 алтынчы пробиркага 3 атомдуу глицерин кошобуз реакция жүрсө да өтө жай жүрөт кычкыл чөйрөдө кээ бир органикалык заттар калийдин перманганатын эки валенттүү марганецке чейин калыбына келтирүүгө жөндөмдүү алты пробиркада калийдин перманганаты жегичте бар биринчи пробиркага алкен циклогиксен кошобуз жашыл эритме пайда болду бул перманганат жегич чөйрөдө жашыл манганатка чейин калыбына келди к 2 мн о 4 экинчи пробиркага биринчилик спирт бир бутанол кошобуз перманганат жашыл түскө өзгөрүп манганатка чейин калыбына келет 3-чү пробиркага экинчилик спирт 2 пропанол кошобуз перманганатта жашыл манганатка чейин калыбына келет башка пробиркаларга жашыл эритме акырындан күрөң түскө өтө баштайт манганаттын андан ары да калыбына келип марганецтин оксиди пайда болот төртүнчү пробиркага үчүнчүлүк спирт бутанол үч кошобуз реакция жүрөт бирок биринчилик экинчилик спирттердей ылдам жүрбөйт бешинчи пробиркага формальдигиддин суудагы эритмесин кошобуз эритме башында жашылга боелот андан соң күрөң түскө өтөт биринчи формальдигид перманганатты манганатка чейин калыбына келтирет калыбына келтирүү андан ары да жүрүп марганецтин оксиди пайда болот алтынчы пробиркага ашыкча алынган глицеринди кошобуз эритме башында жашыл болуп андан соң күрөң түскө өзгөрөт бирок күрөң чөкмөнүн ордуна кызыл күрөң эритмени көрүп жатабыз бул 3 валенттүү марганецтин глицерин менен болгон бирикмеси бирикменин пайда болушу глицерин хиллаттык лигант болгондуктан жездин эки валенттүү бирикмелери эле эмес үч валенттүү марганецтин бирикмелерин да пайда кылат жыйынтыкка келсек жегич чөйрөдө кычкыл жана нейтралдуу чөйрөгө караганда спирттер калийдин перманганатында жакшы кычкылданат жегич чөйрөдө спирттердин бир аз өлчөмүндө депротонаци жүрөт протондолгон форма кычкылтек атомунда бир ашык электрон жүрөт мындай формасында кычкылдануу оңой жүрөт нейтралдуу чөйрөгө караганда